Duel one. Let's rock. 畳技術ストレッチ実機ブライクアッチキッいいよキッブレイクだいやストレッチポイントあんなのすだオッケーシグビアさあ 클럽! 으드라다! 예! 쭈아! 승리라! 선했지! 으드라이크! 게이거! 다보인다 바람이 뒤집기! 뭐야? 이 뒤집기! 한 바퀴 돌고 뭐야? 선디파! 우측 캔들! しあなた仇討ち非なし阿弥に天の坊主千年成敗お上の何とぞ吉名に閻魔何とぞ吉名に閻魔殿バイク wins